korode nshyiraho n'ifoto yawe yutube cano ni papa bitangaza ofisho tivi ntabwo ari mama bitangaza uzi mukurikirana papa bitangaza ofisho turabasuje mu izina rya yesu imana ibaha umugisha aho muri hose ku isi yose tuzi neza yuko mudukunda muradukunda mukunda pasita korodimani ifite piyesi mukunda papa bitangaza pasita joel umuhanuzi mukozi w'imana imana ibaha umugisha ndabizi ko muzi kandi mumukunda muri aka kanya rero mutubona kuri kamera zanyu cyangwa se kuri telefone yawe cyangwa se kuri televiziyo yawe turabasuhuje abari mu rwanda abari mu burundi abari muri congo tanzania kenya uganda muri afurika yose abari i burayi muri erope mu bihugu bitandukanye bya erope abari muri amerika canada na australia mwese turabagumbiriye turayambiriye imana ibaha umugisha mu izina rya yesu muri aka kanya rero muratubona kuri cano muratubona kuri cano yitwa papa bitangaza official ni iki gitumye twicara hano rero nicyo tugiye kugira ngo tumenye um, yesu yavuze ngo uyu umubyeyi atwite umwana iyo umwana ataravuka abantu ntibamenye ikizavuka icyo ari cyo rero muri aka kanya twicaye kuri iyi ariko dushobora kuba papa bitangaza ashobora kuba atwite ashobora kuba agiye kutubwira niki ni uwuhe mwana yabyaye eh, ntabwo natinya kubivuga pasita korowe ahubwo hariya inyuma y'ibikuta bine ni heza kuko hariyo abagabo baryamyeyo mbona bafite n'amada nini mbona bafite ipfupfu hari abagabo mbona baryamyeyo ubona bafite furesheri ahubwo uzamukorere n'ikirenze icyo umwohereze nk'irusororo apana kwitaba yawe ubwo agenda agiye kubikwayo kubera ko nyabarongo yica uyizaniye unyandike uko ushaka ariko umugore n'abana banjye ntibivuze hano korode mpindaguza agati uvuge ko nahunze ndiga icyo ushaka cyose ko nkina komediye uvuge ko ntukana ah, ni uburenganzira bwawe ariko njya gusotera umugore wanjye iyo ribu ndayubaha noneho ngewe izanka ko twarwanye izandwa noneho cya kibyimbe ko twarwaniye mu nzira kwibasira umuryango wanjye awujira juza abuze umwanya amahoro hererere buri saha umugore wanjye umugore w'umugore ah, ibi ni ibikinshuti yanjye munyamakuru bino bimwiyamye naza avuge joweri andekere umugore n'abana banjye distance ntibakorwaho ntibavogerwa ndakumirwa njye mpamvu afite kwalifikasiyo njye mfite iyanjye yambaye ribu sinayo sinyemera ikoze mu buryo ntaza ari ubuhe nacyo ni icyaha gikomeye guturutira umugore wanjye ntari muri izo mferi utareze umuntu nta n'impamvu yo kumuvuga kandi ikindi ndanatsindwa ntazima binafata narekera aho ngaho rero nakomeza iperereza ryiwe areke kunzongera umugore utanga ukamwifuriza kumushyira inyuma y'igikuta wa mugani wawe y'inkuta enye noneho warangiza ukabyifuriza umugore we hanyuma ukabyifuriza abana hari ugufa ah, ni ukuvuga ngo hari ugufata umuryango wose ugafata igunira ugafunga ugakubitira mu igunira ubundi sinakabaye kuba ndi kubazwa cyangwa se kuba ndi no kuvugwa ngewe mu bibazo by'aba bagabo bombi kuko aba bagabo bombi baraziranye abanyarwanda babyumve neza itangira ku mugaragaro igitekerezo ni icya korode araza aricara mwese reka ngusuhuze kandi nkwifurize ibihe byiza wowe ukurikira yelo tv turagukunda kandi tukwifuriza gutera imbere mu buzima bwawe bwa buri munsi ah, burya iyo ufite inshuti yawe cyangwa umuvandimwe wawe agatera imbere nawe nta kabuza utera imbere kuko ntabwo ugira abantu benshi bagukonsoma uyu munsi rero twagira umugisha wo kubana n'abakozi b'imana papa bitangaza na mama bitangaza murabazi ni abahanuzi bakomeye nta muntu utabazi ariko hari hari ikintu cy'urunturuntu kiri kuvugwa kuri social media bavuga ngo barahunze ngo bahunze pasiteri claude sinzi buri muntu wese arimo aravuga ngo barahunze none twebwe uno munsi twababonye ntabwo nzi ikintu bari kubivugaho niba bintu banabizi ntabwo njye mbizi eh, murakoze umunyamakuru eh, ndahari ndashima imana ndahunga se igihugu kandi njye eh, numva umusanzu wanjye wose nzaburangiza mu gihugu cyanjye mm. ntabwo nahunga igihugu kuko ngikunda kubi ngifitemo imitungo ngifitemo amahoro ngifitemo abana ngifitemo umuryango umuntu ubivuga ari kurota arashaka eh, kurota nyine nyine byambaho eh, kandi ntabwo eh, imyaka namaze nabaye mu gihugu ndi umukene nagiye ibihugu cumi na bibiri bya afurika ko ntagize icyo ngumamo iki rero ni igihugu cyanjye gifitemo abana bane ntuye hano usanze i masaka mu murenge wa masaka akagari ka umudugudu wa masaka niho ntuye abana banjye barahari ntabwo nahunga wifuza kumpungisha we azabibonamo n'ibihembo kandi no kuvuga ko umuntu yahunze n'icyaha umubeshyira kandi ntabwo ari byiza gutyo urumva ko hari abantu bafite gahunda yo kumpungisha banjyana hehe ndi mu gihugu cyanjye murakoze nanjye ndabasuhuje eh, inshuti zacu abadukurikirana kuri social media eh, ndetse namwe uyu munsi namwe mwaba eh, mutubonye tubabifuriza amahoro ni mama bitangaza rero ikirezi marie claudine n'ubundi ah, ni umumama w'abana bane umukozi w'imana rero icyo tubajije rero ntabwo gusa n'indi wabigerageza n'indi kugira ngo mpunge amategeko si yaba yasinze ese ubundi urwo runtu runtu ruri hagati yawe nkawe nka pasiteri porofeti Joel na pasiteri claude ubundi urwo runtu runtu wowe uraruzi wowe ku giti cyawe bakode bifitemo inyungu eh, nakomeza ahanira inyungu ze ngewe kuba yumva yampungisha cyangwa yanangirira nabi ni ibintu bye nyine ni ibintu bye ubwo si njye wa bikoreye yaba ari wo muco afite ni ukuvuga ngo umuco ni ukugira ni uko abantu bahunga abandi nabo bakabaho nabi bakazerera ngo ni puraningi bakajya muri gereza ubwo urumva ko ari puraningi afite mu gihugu ni impano ye kumva ko abantu bahunga abandi bakajya mu magereza ho kugira ngo ngure esanse nungure nungure umuntu waguze ufite nani ufite sitasiyo nishyure kontwari tekinike kugira ngo umwana wanjye nishyure ishuri mubwire amapasiteri n'ibindi byinshi mpahe inyange w'inyanya n'abarye duteze imbere twunguranye ibitekerezo ni ukumva yagenda bakampunika muri gereza ntishe ntasambanye ntagambaniye igihugu Eh, ni ngo ni impano ashaka n'ibyo bintu bye bimwuzuye ubundi kabandi mageragere <laughs> ah, muri kuvuga amageragere nkumva ahubwo birantangaje kuko ngewe uko amakuru ngenda yumvaga ntabwo numvaga ko byagera n'aho ngaho mageragere kuko ah, iyi ni social media ntabwo ari twebwe twakoresheje ifoto ye eh, gusa kandi si na twebwe gusa tuzakomeza kuyikoresha amafoto ye yuzuye kuri social media amafoto ye navuga ngo yandagaye ahantu hose kandi ntago bayahabwa nawe eh, umuntu uri muri social media rero birashoboka ikindi noneho ku kindi cyiciro wenda ni umushumba mugenzi wacu ubwo biramutse bigeze aho umuntu ajyana undi mageragere nta bushumba bwaba bukirimo ikindi nanone ni umunyarwanda wifuza ko abantu babaho kandi bagatera imbere haramutse hajemo ibyo ngibyo ngo hejuru y'ifoto mageragere hari abantu bahari ndabyemera ah, hari abahari bafashe abana ku ngufu hari abahari batemye abantu hari abahari bibye hari abahari bakoze urugomo bakarwana hari abahari bagambaniye igihugu hari abahari bakoze ibintu byinshi cyane bigiye bitandukanye kandi inkiko zikabafata koko zikabashyira aho ngaho zikabahana Eh, cyangwa zikabagorora ntekereza ko rero ifoto rero ntabwo umushumba se umushumba se we yajyana undi se mageragere kubera ifoto ntago mbizi ntago mbizi gusa sinzi nta purani cyangwa ibitekerezo bimurimo gusa twebwe wenda kitumenyesha ko ifoto yayigizeho ikibazo twateye intambwe ya mbere yo guhita tuyikuraho Eh, indi ntambwe ya kabiri turamubwira utesikize kuko n'ubundi twebwe biri mu muco wacu wo guca bugufi ku muntu uwo ari we wese kuko inzira y'aho tugana twebwe ntikidutegeka inzira y'aho tugana twebwe ntidutegeka twebwe guhangana ntidutegeka amatiku ntidutegeka ah, no guhondanya n'abantu imitwe cyangwa se ngo duhangane cyangwa twikakaze ndigabo ndashoboye nakugira gutya nakugirira nabi oya twebwe inzira y'aho tugana twebwe ni inzira idutegeka guhora duca bugufi ku muntu uwo ari we wese twateye iyo ntambwe rero turavuga uti esikize eh, ndatekereza hari n'amajwi yahaye umunyamakuru umunyamakuru arayasohora eh, papa bitangaza amubwira uti mbabarira arafite eh, yangu kwisobanura cyane ntabwo ngewe iyo umuntu avuze ngo mbabarira mm. narabimubwiye ugiye kwisobanura ko ufite ubwoba ko urimo ubuhungiro koko oya ntabwo ibingibi ntabwo ndi kubibwira ni ukuvuga ngo hano kuri royo hari abataragize ayo mahirwe yo kumenya ibyo ngibyo hari n'abashakaga kumenya wenda intangiriro y'ibyo bintu ntabwo ngenda kwisobanura kuri uriya ntabwo namwisobanuraho kuko ngewe ubundi iyo nshaka kwisobanura ngewe nisobanura ku mana n'amategeko n'imbere y'amategeko ikindi kandi nkisobanura imbere y'amategeko umuntu rero ndetse namwisobanuraho ko ntamwiciye namwisobanuraho ko nta mwana namufatiye ku ngufu umuhungu we namwisobanura hose iki ntabwo ngewe ndimo ndisobanura kuko e, kuko nta nubwo ahangaha hari naho nje kwisobanura kuko ahangaha nta n'icyo ndi kubazwa ahubwo hari abantu ahubwo baba baragiye babyumva hari hari nk'uwayitaza muri komantere uti mwebwe ntimwateye intambwe ngo muvuge sikize ibyo rero byari ngombwa kugira ngo wenda nabyo babimenye ko iryo jwi ryasohotse kuri wowe kandi nyuma y'imbabazi burya nta rubanza abakirisitu nicyo kitubaho buri gihe eh, ndabona iki kiganiro dusa nkaho twagitangiriyemo hagati noneho turagira ngo tuganire ku ngingo zimwe n'izindi ku kibazo cyawe cyanyu na pasta claude kiri kimeze nk'aho gihangayikishije abantu babakurikira kuko muri abantu bakunzwe n'abantu benshi yaba pasta claude ni umuntu ukunzwe n'abantu benshi um, namwe muri abaporofeti muri abantu bakunzwe n'abantu benshi rero kumva urwo runtu runtu rurimo abantu batandukanye mu by'ukuri abantu bazi ko pasita joel cyangwa porofeti joel na na pasta claude ari abantu b'inshuti magara kumva rero ngo bajyanye mu mategeko ni ikintu kigwiririye abantu mu bintu bitangaje wowe ubona pasita claude ari iki kintu cyihishe inyuma mu buryo bwo kuba e, yaguca inyuma cyangwa yakwanga bigeze ahangaha kuko uburyo umuntu yagerageje kukujyana ushaka ko ugaragara mu nkote enye ni ikibazo <laughs> ku muntu ufite umuryango ufite abana ugafata ugashaka ko undi mugabo agaragara mu nkote enye burya aba ari ikibazo ntiwasanga hari ikindi kintu mwaba mwarapfuye ku ruhande Eh, none iriya foto ikaba intandaro y'ikibazo cyanyu ngewe claude kambabwira imijyi twaba twarasangiriyemo babyumve neza kandi nyinshi cyane twasangiriye i nyamata mu mujyi waho kuko agira imodoka nkagira indi tugenda n'amaguru aho ngaho batuzi neza muri nyamata gasanze yose iratuzi ruyenzi ah, yose iratuzi ah, nge tuye inshuti magara hahandi bavuga ngo umunyamabanga wawe wawe habiragiye n'abantu bandika hasi kode wazimikiwe turimo nubwo arawuzi azi kuzajya n'iherezo kuko nitwinjira mu mukino nyine numva w'amategeko sinzaba nkirimo ngewe nzakoresha umuhavu nakoresha umuroyo abavoka nyine urumva ariko ibyo ari gukora we abizi neza kuko ari mu bintu byo kugira ngo ankereze muri bizinesi mu mirimo nkora ankerereze ubwifoto si ikintu cyatuma mba nyine habi akese nimba hari ibindi bindi we yifitiye mu ye n'imana ye ariko azi kuko si bwa mbere naba ndi umugabo urakoze za kampani nyine nkora iki byose si bwa mbere naba ngiye mu nkiko kandi inkiko ntizirenganye guhita nduhaho rero ko mu itegeko rimfata er wagira ngo iwe yasobanura ibintu wagira ngo yicaye ni umucamanza wicaye kuri kamera ufite n'icyo ngo abanyarwanda ngo ntibaziye ko ribahana ni ukuvuga ngo we ese hiduha nk'umujije jije niko babyita umucamanza itegeko si ndampana gute kandi ntararyinjiramo we navuga ati naporopoje gushora ikirego cyane ariko ntazi niba binemerwa abanyarwanda ngo ntibazi kuko itegeko rihana gutya gusa mm. abantu bose bagiye mu itegeko ryarabahannye hari abo ryarengeye urumva rero we we kujya kuri kamera babitangaza ari kwihishahisha mama we ubu nakwihisha ifoto ubu nakwishe korode impamvu ntaboneka mbisubiremo cyane nabonye binyuranyije ubwo ndi guhamagarwamo binyuranyije n'uburyo njye mbizi si bwa mbere ribu uzayitaba kuko ndagenda ndakora ibintu nk'ibyo ni ribu nyine yacu ngewe ndi masaka kambisubiremo mu murenge wa masaka ribu nyisohokeraho y'i masaka ngiye kubona mbona handitse ngo ngiye kuri ribu y'iwacu mbona nta feri ihari habwo numva ngo ni ribu i mu murenge wa ki wa rusororo ndibaza ntakoreye icyaha se narahatuye sinagasina haza ntabwo nzi gusohoza impaza noneho ngiye kwifata kwa siyo ya ribu sanga inyuma yanditseho n'ikaramu ibyo ndegwa ndayifite hano ntusinye noneho n'ubu y'inyuma mbona handitseho ibyo ndi kureba bwa mbere mbonye ubutumire nka buriya <laughs> horibu yandikaho ibyo umuntu aregwa n'ikaramu kuva wavuka n'abareba n'abareba uza kuza kubibashyirira aho bareba inyuma ikaramu yanditseho ibyo ndi kuregwa niyo bwa mbere mbibonye aho na aho na konfikasiyo nahindura inyuma nkabona handitseho ngo ubwenge kuregwa n'ikaramu ntibidahuye n'iby'imashini ngaho sinda kuyibonye nabwete hoya ibi sinabisenyera ibi ibi birafifitse ibi birahengamye simbisinyeye nubwo buryo rero ntabwo ntabwo nanze kujyayo ubu ikibazo mfite muri make wowe nta nubwo wigeze ubona komvokasiyo ya ribu nabonye ibintu byanditse inyuma ngewe sinyemeranye nka ribu iziyanditseho ibintu bibiri imwe yanditse imbere n'imashini indi yanditse inyuma n'ikaramu gusa wakwimenya ari ibyandi ndanga kabisa narabyanze ibyo eh, kubisinyira ah, ubwo abantu bari gukurikira kuri yero tivi basobanukirwe neza yuko pasita claude ikibazo cy'ifoto nicyo cyonyine mufitanye nta kindi kibazo kiri hagati yawe nawe nta nicyo dufitanye Mm. Eh, nta niko dufitanye ngewe icyo nayikuyeho nta kindi mfite na ahubwo ah, ntiyongere kungenza kuko nemeye ko kunayishyizeho ahubwo naho kugira ngo bangenze ahubwo nashyire mu nkiko ambaze impamvu nayishyizeho ya noneho korode se we mujya muvugana mu buzima busanzwe kuri telefone mukaba mwaganira nk'abantu n'ubundi bari inshuti ko uvuga ati ikibazo cy'ifoto njye nta n'ikibazo mbifiteho niba ahubwo anakeneye yuko twanahura tukongera tugatembera muri ya migi n'ubundi twakongera tukitembera nta kibazo ngiye korode nta nicyo mfananiye akari nacyo mfanana nijoro namwohereje akantu nijoro kavuga ngo cyakura cyo nine na nine na no munaceka naye munakura naye kumbi mwenza nakamwohereje avuga ngo ngo peti ngo ngo ngo kenye utapana n'utavuna yavuze ngo icyo wahize nicyo uzasarura urari umujama wanjye uriya ni mambure ni ebana abantu batuzi cyane urabona hariya ari akeresi yari afite nta nijuru ry'agasogi hari abatuzi n'umwana waho utembera na nyiri bare na nyiri bare waho nyine twakunda kujya kurya amafaranga yacu urukumva ko ntabwo navuze iby'inzoga kwate abantu batembera bose njya mu inzoga yumvishe ngo njye nihannye rero ntibasi sinzi ntabwo njye navuze ko njya mu inzoga ahubwo gusa ngo nihannye byabaye ikibazo hari ikindi yavuze yavuze ngo ngiye gukora operasiyo kugaragaza abashumba bose bafite ibyaha ewa Jama. aliniramukia asubuhi Peti, mimi nakwambia, anaelewa Swahili nzuri, anaelewa Swahili, amekomalia nani Tanzania, mimi eh, eh, Swahili ayua Swahili, kini mwambie Swahili. Huyo mzee amebabaika sana. Joel mimi namfahamu baya, mpeka muribu ribu, tafanya maajabu kwa sababu ile chimba ribi zafuta maajabu ushaka kujya muri buti murabona ibyo mupfa itahi ushaka kujya mu rukiko ibyo mupfa ni bw'abana kuki se avuga ati yarihishe yumva ko nyine ahise ashyira habisi kuba dirafiyange umushimi bamucungaje nafite muri kodi yose tuganira duseka dutebye ejo bundi nta mishize ngo peti ngo jiboneshe peti igaragaze igaragaze <laughs> ah, nkunda guseka cyane kuko nkura komediye navuze ko ndi umukomediye nose ko ko ndi umukomediye yangiza umunyamakuru gute we yavuze ko ndi umukomediye pasiteri w'umukomediye nyuma mpindura umunyamakuru numiwe ngewe ngende umukomediye nkaba ndi umuntu urwanya abarwanya igihugu cy'iki cy'u Rwanda kugeza mfuye nzabipfira nazabihana na madamu wanjye na sheri wanjye cyo shimira imana mabitangaza ari kumwikoma uyu ni umugore utajya kubikoma uyu nguyu ni umugore w'intwari uyu ni umugore namwita ngo ntasanzwe ni umugore mwiza umugore wibahwa umugore uca bugufi umugore uzi icyo ashaka umugore ushaka kuba ku rw'iwe kwikoma rero mu bitangaza urumva ni ukumvuna imbavu zindi ahubwo kugira ngo agumye yikoma umugore wanjye ah, nabwiye ah, hari perezida umwe wavuze yaravuze ngo mujye munyandika uko mushaka unyandike uko ushaka ariko umugore n'abana banjye ntibivuze hano korode mpindaguza agati uvuge ko nahunze ndiga icyo ushaka cyose ko nkina komediye uvuge ko ntukana ah, ni uburenganzira bwawe ariko kongera usotera umugore wanjye iyo ribu ndayubaha noneho ngewe izanwa ko twarwanye izanwa noneho cya kibyimbe ko twarwaniye mu nzira kwibasira umuryango wanjye awujire juza abuze umwenge amahoro hererere buri saha umugore wanjye umugore umugore ibi ni ibikishiti yanjye munyamakuru bine bimwiyamye naza mvuge joweri andekera umugore n'abana banjye disitanse ntibakorwaho ntibavogerwa ndakumirwa we ntazi duhangane nk'abagabo kuko niyongera mbivuze hano bose bw'abanyarwanda nzamusanga ahantu noneho ntiyongeye kuvuga ngo barangenza noneho icyaha kigaragaye noneho nkiburane ashotera umugore amubuza amahoro korodina korodina korodina yabaye korodina korodina korodina hari konfirasiyo umurwanyi afite hari njye uyifite korodina korodina korodina korodina korodina kirezi kirezi mabitangaza mabitangaza wagira ngo ni inyama ni inyama aririmba nabyo ni icyaha gikomeye kwataka umuntu n'umugore we ni icyaha gikomeye cyane navugemo ngo afite konfikasiyo ngiye mfite iyange yambaye ariba sinyemera ikoze mu buryo ntaza ari ubuhe konfikasiyo y'urupapuro inyuma ari imashini inyuma ari intoki si ibaho ubwo rero nawe narekera aho ngaho yibasiye umugore wanjye nacyo ni icyaha gikomeye guturutira umugore wanjye ntari muri izo mferi utareze umuntu nta n'impamvu yo kumuvuga kandi ikindi sindanatsindwa ntazima binafata narekera aho ngaho rero nakomeza iperereza ryiwe areke kunzongera umugore bivuze abanyarwanda babyumva nubwo wanjye ntakunda kuvuga byinshi yera abizi ko ngera waranziwe aranzi ko twagiye kirekire twabanye ahantu henshi uri kumva twasangiye akabisi n'iki nagahiye nange muruzi kurushaho ndamuzi ijana ku ijana rero kuva kujya avuga ngo nkabitangaza n'umugore we umva uturutira akamvaho ni ibintu ndetse n'abana yabagezeho ageze mu ugasanga hari abana banjye bahari bicaye batuje unyuka ari he haba wari bagiye mu kazi gushaka ibintu byacu byo kubaho ibirayi uyu ni uwahuye umwana wumva ibintu bimeze ibi ngibyo atuye umwana ni mwene wacu uri hano turi kumwe hano yereje imyaka wumva ibintu bimeze wumvishije afata igipapuro akubita inyuma y'iki ya konfikasiyo we nabyiyandikira <laughs> ubundi hari ukuntu uh, murambabarira hari ibintu njya ndeba uyu munsi njye nkabibura n'ishusho muramba barabona njye sindi ikivubuka cyo muri iyi minsi sinkuze ubutumwa muri iyi minsi ntabwo njye nyikoze muri iyi minsi njye ya yutube yanjye irahari eh, n'aho nakoreye harahari n'abo twakoranye barahari ndashimira abashumba twakoreye muri icyo gihe kimwe muri izo generasiyo zashize ndabashimira cyane ko ibi bintu ntabwo twigeze tubibona ibi bintu rero tutangiye kubona uyu munsi ni ibintu nakwita ngo by'umwanda urumva ah, hari ugufata umuntu ukamwanga ukamwifuriza kumushyira inyuma y'igikuta wa mugani wawe y'inkuta enye noneho warangiza ukabyifuriza umugore we hanyuze ukabyifuriza abana hari ugufa ah, ni ukuvuga ngo hari ugufata umuryango wose ugafata igunira ugafunga ugakubitira mu igunira ubundi sinakabaye kuba ndi kubazwa cyangwa se kuba ndi no kuvugwa ngewe mu bibazo by'aba bagabo bombi kuko aba bagabo bombi baraziranye baraziranye ijana ku ijana njye kera ngewe ari n'inshuti cyane urumva ari n'inshuti cyane ngibi ngibi ngewe bibaye uyu munsi imana yigeze kubimishurira noneho mbikubwire neza njye imana irabimishurira njye imishurira ngewe pasita claude na papa bitangaza ngo bajyanye mu nkiko papa bitangaza ndangije ngewe nk'umugore we ndamuganiriza ni sheri pasita claude uramwizeye ko yakubera umunyamabanga yakubera inkoramutima narabimubwiye turaganira kera niyo mpamvu batakugombye kunzana mu byabo njyewe mugira inama umugabo wanjye ndamubwira ni sheri rero ntibi bintu ngewe mbibonye ngewe nk'umuhanuzi ariko biraba ibyuya ntibizaba amaraso igihe igihe ibyo ubwo buhanuzi nabuherewe ni na kera mana ntabwo ari uyu mwaka nta nubwo ari muri aya mezi ni kera rwose icyo gihe bahararanye bagendana umva imodoka papa bitangaza yunagamo korode imodoka korode yabaga yakodesheje wayibonagamo papa bitangaza agaparika akajya muhe aho yabaga ari n'undi yabaga ahari ngewe ndangije kubona ubwo buhanuzi ngira amakenga ndamubwira nti rero umugabo wanjye niba koko umwizeye oke ubwo navangiwe nuko uko namubwiye ntabwo kuko ngenda ndi mu bantu ngiye batajya bakomeza ibintu ahubwo bategereza gukomeza rero kunkurura mu bintu byabo ubundi papa bitangaza we agomba nyine kwihanganira ibyaturutse ku nshuti ye kuko ameze nka ameze nka kwa kundi nyabarongo yishu yizaniye ntabwo natinya kubivuga <laughs> pasita korowe ahubwo hariya inyuma y'ibikuta bine ni heza kuko hariyo abagabo baryamyeyo mbona bafite n'amada manini mbona bafite ipfupfu hari abagabo mbona baryamyeyo ubona bafite furesheri ahubwo uzamukorere n'ikirenze icyo umwohereze nk'irusororo eh, apana kwitaba ahubwo agenda agiye kubikwayo kubera ko nyabarongo yica uyizaniye buriya ndi mu bantu batajya bakururana n'abantu ndi mu bantu batajya bapfa kwizera abantu ndi mu bantu bakunda kugira amakenga ku bantu kubera ko ngewe nagiye nkura ah, n'ubuzima busanzwe n'amashuri y'abantu papa bitangaza rero iri shuri ari kwigishwa rero na mushuti we basangiye niba ryigane nibaryigane narimwigisha namubere porofe we ariko ngewe mama bitangaza nge sinzemo uko ngewe nkoze ibiganiro ntiwigeze wumva ngo uvuga mu izina sinigeze numva nkuvuga izina ryawe ngo mvuge ngo korode nshyireho n'ifoto yawe yutube cano ni papa bitangaza ofisho tivi ntabwo ari mama bitangaza ngewe naza nk'umuntu uza kuganira mu biganiro ariko reka nkubwire kuza kunyikoma mbona wikomye na purensi nkabona wikomye na diyemerisi mbona wikomye n'abandi kuko muri make uri kutwifuriza ubuzima bubi ntabwo ari byiza use papa bitangaza tuvuge ko iyo foto ifite wenda igihano wenda bayihanira kagenda akaryama hariya pasitakoro uzunguka iki papa bitangaza ko yihannye kunywa inzoga akihana gukora ibyaha mu murimo akabyihanira ku isi yose papa bitangaza ntiyaciye bugufi imbere yawe akavuga uti mbabarira kutamubabarira kwawe ni impamvu zawe ushobora no gusanga papa bitangaza atari kurwana nawe atari wowe ubirimo ahubwo biri mu undi muntu ubyihishemo ahubwo hahwereke mama bitangaza ntutinde aho ngiye gufasha aho ngaho undi babitangaza siko dayifunguye papa bitangaza siko dayifunguye kurode ku mugaragaro ni wowe wayifunguye icyaro cya mbere kiriho ni icyande n'ikiwe ngewe ahantu ikintu njyewe nshaka njyewe njyewe mubwire nshuti yari iy'umuryango wanjye ngewe ibi muri bo murarwana nabyo nabyiboneye ngewe mu mayerekwa papa bitangaza ko namuriye twayitangiriye hamwe eh, ahubwo mushaka wa mugani ari amasezerano wenda mutari mwumvikanyeho kuko kuyitangira mwarayitangiranye ahubwo nibyo ahubwo yakagombye kuba yinjira nta wundi foto umva reka nkubwire jya no handi hose urasangaho ifoto ikindi kandi foto yose nabo ubwa mbere tuyikoresheje bisubiremo hano abanyarwanda babyumve neza itangira ku mugaragaro igitekerezo ni icya korode araza aricara aricara twicarana <laughs> bakunzi banjye bakunzi ba pabitangaza ofisho tivi tuyitangiye ku mugaragaro ku manywa y'ihangu ikintu kirahari none ngo ni ingisibe ishya riraje ikibazo ibintu yatangije ni utangiye kubirwanya nta <laughs> ifoto ifoto ifoto ubundi papa bitangaza mufitanye n'amafoto y'ubucuti menshi menshi twaricaraga tugasangira dufitanye amafoto menshi y'ubucuti uyu munsi pasita koro papa bitangaza aho uri bumugeze aho ariho hose numvishe ngo ngo ngo witondere ngo ngo ngo niba ngo ibiki ngo umucamanza ngo atakugeza ngo mu nkiko ngo inkiko zikakugeza muri gereza papa bitangaza nawe nzi neza ko ikintu azaregereta ni uko yizeye umuntu ariko kuba ajyanywe n'ahantu n'umuntu we ndumva atazabiregeretaho ikindi nanjye ubwanjye keretse hari undi wundi wari kubikora uturutse hirya ariko ari pasita korode inshuti yacu <laughs> yacu inshuti yacu ifoto ntabwo ari ikibazo ifoto twaramubwiye sikize dukora ikiganiro kuri papa bitangaza ofisho tivi turamubwira uti esikize tubabarire niba iyo foto yarakubabaje twanayikuyeho uyu munsi rero byo kuvuga ngo ngo twarahunze ntitukiri mu gihugu ahubwo mbyumviye ahangaha twarahunze se ubu koko wahunga ifoto twarahunze ahubwo nawe ahubwo aramutse yumvisha ahubwo ngo twarahunze ahubwo yakabigizeho ahubwo ubwoba avuga uti eh, umuryango wanjye inshuti yanjye rafiti yangu umuvandimwe wanjye ndawutorongeje se eh? abantu banjye b'indani ndabatorongeje ahubwo niwe wafata inzira ahubwo yo kuza ahubwo kuduhiga ubwo rero twebwe turahari ntabwo dufite inuza yindi nta n'undi mutima mubi dufitiye pasita korode turamukunda yewe na papa bitangaza n'iyo foto ntabwo yigeze amuvugamo ibintu bibi bavuge ngo pasita korode ni ibiki gisirikare papa bitangaza ariyebereye kuri sije ye yo kwihana ahubwo ni bya bindi ngo ngo umuntu uri mu nzira nziza ararwangwa <laughs> papa bitangaza uyu munsi ntabwo noneho kiri kurwana noneho na korode ahubwo noneho ni ya nzira nziza y'umucyo ari kwiberamo yibereyemo eh? kuko buriya umukiranutsi ibiryo bye biba ari ibibazo nyine ubwo nyine nihangane Hmm. urakoze cyane mama bitangaza kugira ikintu uvuga kuri icyo kibazo cy'inshuti nubwo ari umugabo wawe hmm. ariko ni ikibazo cy'inshuti zawe sibyo hmm. kanayitangiza ku mugaragaro umuvandimwe none akavuga ngo ngo ntiyemewe ntabwo yakivuga turabona joweli warandiye urumva ahubwo umaze guhitinga urangije urange urumva ariko kivuga ati hmm. urumva kanumvisha abanyarwanda kandi amajwi azaza asukire hano mm. abantu bashima iki imana ngende muri amerika babitangaza arafashije mm. ngende muri ubuganda babitangaza mm. arafashije cyangwa abakozi bana banyuzeho barafashije niyo gahunda ni ibitangaza by'iki by'imana nta bitangaza nta mana cyane inshuti bakunze mukurikirana papa bitangaza ofisho turabasuhuje mu izina rya yesu imana ibaha umugisha aho muri hose ku isi yose. tuzi neza yuko mudukunda muradukunda mukunda pasita korodimani ifite piyesi mukunda papa bitangaza pasita joel umuhanuzi mukozi w'imana imana ibaho umugisha ndabizi ko muzi kandi mumukunda muri aka kanya rero mutubona kuri kamera zanyu cyangwa se kuri telefone yawe cyangwa se kuri televiziyo yawe turabasuhuje abari mu rwanda abari mu burundi abari muri congo tanzania kenya uganda muri afurika yose abari i burayi muri Europe mu bihugu bitandukanye bya Europe abari muri Amerika Canada na Australia mwese turabagumbiriye turayambiriye Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu muri aka kanya rero muratubona kuri cano muratubona kuri cano yitwa papa bitangaza official ni iki gitumye twicara hano rero nicyo tugiye kugira ngo tumenye um, yesu yaravuze ngo iyo umubyeyi atwite umwana iyo umwana ataravuka abantu ntibamenye ikizavuka icyo ari rero muri aka kanya twicaye kuri iyi ariko dushobora kuba papa bitangaza ashobora kuba atwite ashobora kuba agiye kutubwira niki ni uwuhe mwana yabyaye ni uwuhe mwana wavutse ni umuhungu ni umukobwa ese ni inyana ni ikimasa ntabwo tubizi nicyo gitumye twicara hano papa bitaye yesi ashimwe habwe icyubahiro umeze neza ndashima ndakomeye ndabona umeze neza habye hatari urumva <laughs> papa bitangaza rero pastor joel ndagira ngo wibwire abadukurikiranye <laughs> ah, kuri kuri cano ya papa bitangaza ofisho urabona mm. ah, ishusho mediya <laughs> ibi bintu birahagije abanyarwanda biyumviye umuntu wese wumva ikinyarwanda umuntu wese uzi Pastor claude ndakeka yuko yumvishe ino odiyo iyi audio ni video ifite na videwo niyo ya mbere yageze kuri papa bitangaza official TV niba hari ikintu cyaba cyarabaye rero ukaba warariye pasita claude ibyo ntawabimenya kuko twebwe nta gihamya kitwereka yuko wenda utamuriye kuko biragaragara niba kugushinze ibyo ngibyo ahubwo ahubwo ndumva atagagushinjiza ifoto kuko ifoto yiwe iremewe kuri cano yawe kuko cano ni iyiwe nawe mwarayitangiranye ahubwo navuga ati muvandiko wandiye amakuru yawe <laughs> ko abaye monitize urumva yewe hari urabona sinari nahari aba bajama bari inshuti birenze ubucuti ari n'abavandimwe noneho kera hari ukuntu abantu barengaga ubucuti bakaba abavandimwe noneho byarenga noneho bakabita ngo ni abanywanyi aba bajama bari abanywanyi sinzi ukuntu sinzi ikintu cyajemo ntabwo nyizi sinyizi n'uyu munsi niyo mpamvu niyo ari kumvuga ubundi ntaba no kumvugamo kuko dore banayitangira ngewe sinari ndi kumwe nabo niba ari amasezerano batubahirije bombi ahubwo n'icyo ahubwo yakagombye kuba akubwira naho ubundi ifoto ifoto yo ni ibisanzwe eh, reka tugane ku musozo ariko papa butangaza nyine atwanzurire atubwira ati ngewe umuvandimwe nkeka yuko hari iki ngiki twapfuye kuko ndabona nta kibazo kuko mu bigaragara niba pasita claude Eh, yemera apoyitimenti kuri kuri iyo cano akemera ubutumire akaza ndumva ifoto yiwe kuyitangiza ndumva gukoresha ifoto yiwe nta kintu bitwaye bitangaje itangira eh, itaramonitize uyu muvandimwe yivugira afite n'ahandi henshi ajya avugira avuga ati kuraje akanayamamaza noneho ntangaje ko yayimonitize ubwo monitize ni ukuvuga ngo wabona idolari rimwe wabona abiri itangiye gukora ngo petingi uri kurya rwayisamwira <laughs> ngo peti uri kurya amahera sha aryo yitangije namwe ati nta kintu ndabona n'icyo muniti nta kintu babahemba nta ba viyusi ndabona ngo peti ngo ye eh, sawa ngo ryisi urumva nabwo ati rero ryisi se gute twayifunguye muri burage ngo none ibaye monetize ngo ibintu nk'ibyo none rero njye ikintu nkeka ntabwo iki ni ifoto ifoto ziriho ngizi ziriho nyine zishyiriyeho ubwe hano ayitangiza ahubwo ikintu gukeka ngewe jama ni ishyari ry'uko yabaye monetize nkabanza ari kumuha ku kantu ntacyo ndabona shumi reka nindonka nzagukubita nzagukubita akantu wangu kuko none ntabwo bikiri ibyo irani ibyiruzo ko kunyirukana muri kugira ngo izime ruba nyine bamufunge ibibeho byose nyine izime papa sinkwanga ndagukunda urumva kuzima bwo wenda eh, ubundi iyo watekerereje umuntu ubundi kumujyana mu nkiko byo uba uri kuzimya ibyo yakoze ariko nta muntu wazimya ikintu imana yacanye ushobora no kugikora ukagikora gutyo ariko imana igishyigikiye ah, kandi icyo gihe niyo ushatse kuzimya icyo kintu uburyo ubujimije umuryango wose niko ubundi tubyita ubuzimije umuryango wose na rwa ruhinja ruri muri rwa rugo narwo uba uruzimije ubwo rero ntabwo rero ngewe n'uyu munsi ndakurura nkibaza inyungu pasita korode yabikuramo kuzimya umuryango wa pasita joweri, Eh, akabona umugore we aho ngaho uretse ko bitanabaho eh, njye ndi mu bagore ah, basenze ndi mu bagore bakoreye imana nzi neza ko imana itanyitura ibyo bintu ndi mu abana banjye bari mu bana basenga bagasengera igihugu bagasengera n'ababyeyi babo ntabwo turi mu bantu imana yagira gutyo yahereza yashyira mu maboko y'uwo pasita claude ariko sinzi n'inyungu yaba bifitemo ngewe niba cyakora ngira ubwoba nyamvuga ntiwasanga ari n'ibiganiro wenda tuba wenda tugenda dukora dukora bisanzwe ku biki ugasanga wenda wenda ntibimunyuze akabinyuza wenda muri iyo nzira wenda kandi buri muntu agira kontenti ye buri muntu agira umurongo w'ibyo akora ntago ukora umurongo ujyanye n'ibyo umuntu ashaka reka tubashimire cyane rero umuntu wese wabanye natwe muri kino kiganiro dushimira na papa bitangaza na mama bitangaza kuba bitabiriye ubutumire bwacu twaba nako twitabiriye ni nkaho kuko twebwe twabasanze mu rugo iwabo i Masaka aho imana yabahaye icumbi papa bitangaza turagushimira cyane murakoze imana iguha umugisha kudusanga hano abantu bakamenya ukuri mm. eh, kandi ikindi ah, channel yacu ntipfa ibitangaza official tv irahari irakora kandi claude nawe ni umuntu eh, nzi kuko ah, niyinjira muri uru rugamba ariko ntihingire kumvugira umugore n'itangazo ryamubwire abana banjye umugore wanjye yambwira umuntu wo kugira ngo umbitishijemo abana bawe n'umugore nawe hapfende ntiwandasira hariya kuko ijuru ubundi mbere no kubura byawe ukazuka Eh, noneho nkagenda nkabitangira kamera nka rumumba rumumba buriya mumba y'intwari bamufashe basiga umugore n'abana baragenda rero abana banjye n'umugore bo nakomeza gutya umudamu ashora ikindi kirego eh, ku mwana wanjye byo eh, umwana wanjye ntiwankira n'umugore akodereka ah, dukemura ibyo turi kumwe nawe muri diringi atabona haje ikindi kirego kindi cy'umugore cyo birumvikana eh, kuko turaziranye sharoni yacu twayitangiramo kwembi nawe ahubwo njye nawe nibajije ati twazifota abagabo turabona peti fere twafunguriye hamwe amasano barayishe si kubyumva se umunyamakuru kuko ukurikiye ibyo wumvishije amasezerano <laughs> yarayishe eh, ahubwo ntiri kwaza ifoto murakoze rero rero ndabakunda mukore sabusikarayibu uh, kuri cano muyizamure muyiteze imbere imana ibahe umugisha ndi masaka ndatuje impamvu mwumvishe ibindi byanshinze kugira ngo mumenye aho ndi bujye ni uko sinzi nayobewe ribu nitabariye na n'uyu munsi nayobewe icyaha ndi bumenye icyo abashaka kugira ngo bazagusabe nimero yanjye noneho mboherereze uh, ukuntu iyo kodifikasiyo imeze nabo baremba ari konfigurasiyo isobanutse nabo bazikangana bati ntusi ibi ni ibiki noneho aha ngaha imana ibahe umugisha shalomu shalomu shalomu shalomu